Hola y bienvenidos a un nuevo video de búsqueda de palabras. Hoy continuaremos con la búsqueda de palabras. Sin más por el momento, comenzamos. Vamos a ver dónde están las palabras en el siguiente mundo. ¿Dónde creen que estén las palabras? ¿Del lado derecho, izquierdo, arriba o abajo o en medio? ¿Dónde creen que esté la palabra pera? Ya la Шекспир. М -м, Шекспир. última palabra Rembrandt. Los de Vivifugo. Qué rico. ¡Qué son bravos. Oye, pero no creo que tengan este. No, no, ¿verdad? একদম Mata Atahion. Hum. bueno, y eso fue todo en, esta aventura de búsqueda de palabras. Y nos vemos más. Nos vemos mucho más tarde aquí en Mini World. Hasta entonces.